mūsu skolas pārstāvjiem jūs visus redzēt tik lielā pulkā. Uh, mēs esam reāli tiešām pārsteigti un mēs esam priecīgi, ka vēl nepārtraukti es redzu cilvēki nāk klāt un, uh, un, un, un viss, viss, viss ir tieši tā, kā mēs to vēlamies. Uh, nedaudz ievadu sarunu ir jā, jāsāk arī ar ne, nelielu profesionālu, nu, ar to uh, oficiālo daļu, kas ir uh, ātro palīdzību un vispārējās lietas. Ja godīgi, tad uh, uz vienas uh, tikšanās uh, Lielākais izbrīns ir tas, ka šajā sarakstā Потому что школа богата традициями, настоящими, человеческими ценностями, где детям было комфортно любых и талантливых и одаренных и сложным детям, и тем, кому трудно учиться, и проблемы с поведением. Каждому находился ключик. И ребята, и родители чувствовали себя дома молодое наше правительство городское посмотрит, сколько жалоб за 20 лет было э, от наших родителей и детей. А как они сейчас не вылезают из других школ? Может быть, не я говорю, но простите, почему об этом мы не говорим? Надо думать! Pat mūsu skolā nemācās bērni, bet viņš ir uh, savas pilsētas patriots, viņš ir jēlgaunieks, viņš ir mūsu cerība. Ieklausieties šajā cilvēkā, tas ir Samirs Askerovs. tas, ko viņa pašlaik vēlas izdarīt, izjaukt ģimeni, šķirt jūs, šķirt skolotājs no skolēniem, klases biedrus, meitenes no, ar, no puišiem un tā tālāk. Skola tas, tas, kas paliek uz visu mūžu un nepieļaut tādu šķiršanos, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Не дадим разлучить семью под названием Юлданська ну, школа. Но ну, стало скучно